تجھ سا نہیں دیکھا کسی چشم فلک چشل ناز کیا تیری آمد پر خود مالک نے ملک نے ہے نظر مار حبیبی خدا ہے رس جمالی حبی حبی خدا کی تصویر سینے میں موجود ہے ہے نظر بی جمال حبیبی خدا تصویر سینے میں موجود ہے جس ملا کر کلام ہیں سلا کرا کرنا سلا کرا کریا محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے موجود ہے ناری تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں چور تیرا طیبہ گوارا نہیں نی ساری سنیا احمد ادھر ہے وسیع کیونکہ احمد ادھر ہے وسیع ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ہے نظر میں جمال حبیب خدا تصویر سینے میں موجود ہے جس نلا کلا کلا میں الہی دیا جس نلا کلا کلا میں الہی دیا محمد مدینہ خوشبو چمن چمن گلوں میں کا اس خوشبو چمن چمکے گلو میکا بے بہتر نبی مسینے میں ہے اس بہتر نبی کی مسینے میں ہے ان کی قدموں میں جا کر قدموں میں جا کر میں ایک بار گروں گروں ایک ایک بار بار بار کے کے بعد سو بعد سو بار گروں ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر تص